となりました清流わらべ連の皆さんこのラストを飾ってくださいます清流わらべ連の皆さんです盛岡三層踊り清流の子供組清流わらべ連でございます太鼓と踊りは小学生から高校生までのメンバーだけで構成しております1年を通して練習を頑張ってまいりました明るく元気な踊りをお届けいたします これから披露してくださいますわらべ連の皆さんの演目でございますが最初は挨拶踊りそして二拍子キーキーカッコそして神楽崩し七夕崩しほかそして最後は林舞となりますそれではご準備いいでしょうか清流わらべ連の皆さんですどうぞよろしくお願いいたします 三。 こうながねば